Hello friend this is Pradeep mr subscribe का मेरे channel the mad youtubing with the friend this video is gonna different from another video because तो फ्रेंड्स मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि यार हम अपने ना अपनी लाइफ को कंट्रोल कैसे करें मतलब कंट्रोल मतलब ये नहीं कि हम अपनी लाइफ को मतलब बांध के रख दें किसी हर हर चीज़ से अपने लाइफ को कंट्रोल करने के लिए कुछ तरीके बताऊंगा मैं आपको सिर्फ पांच स्टेप्स पांच मेथड्स बताने वाला हूँ ना आपको जिससे हम ना अपने लाइफ में खुद खुद ही मोटिव हमें किसी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं पड़ेगी हम खुद ही मोटिवेट हो जाएंगे अगर हम ये पांच गोल अपनी लाइफ में सेट कर लें जो कि फ्रेंड्स मैंने खुद आजमा के देखा है मैंने ये पांच गोल अपनी लाइफ में सेट किया और ये मेरे काफ़ी काम आ रहा है बट बट मुझे लगता है कि ये उन लोगों को बताना चाहिए जिन जिनके पास कोई गोल नहीं है वो मतलब खाते पीते हैं सुबह खाएंगे पियेंगे फिर रात को सो जाएंगे बट ऐसा करने से क्या होगा फ्रेंड्स आप खुद खुद जान लीजिए कि ऐसा करने से क्या होगा कुछ नहीं हो सकता ऐसा करने से बट अगर आप ये पांच गोल अपनी लाइफ में सेट कर लेना तो आप बहुत कुछ मतलब बहुत ज़्यादा आगे तक जा सकते हो तो फ्रेंड्स मैं वो पांच मेथड बताने वाला हूँ वो पांच गोल बताने वाला हूँ जो कि अगर आप अपने लाइफ में सेट कर लो ना तो अफकोर्स यार आप यहाँ से यहाँ पहुँचोगे वो भी बहुत कम समय में अगर समय लगता भी है यार थोड़ा बहुत समय लग भी जाता है तो इट्स ओके यार इतना समय तो लगता ही लगता है बट हम्म। अगर आप ये पाँच गोल सेट करो ना ढंग से अगर और इन गोल सेट करना भी कोई बड़ी बात नहीं इन गोल्स को सेट करना भी कोई बड़ी बात नहीं है बट इन गोल्स को फॉलो करना बहुत ज़्यादा बड़ी बात है फ्रेंड बहुत ज़्यादा बड़ी मतलब यार क्या बताऊँ मैं आपको इन गोल्स ने मेरे लाइफ को सच में बहुत ज़्यादा चेंज चेंजेस लाए हैं पहले मैं मेरा भी यही हाल होता था कि मैं भी सुबह उठता खाना पीना अफराद रात को सो जाना कोई कुछ भी थिंकिंग नहीं अगर आप छोटी एज की हो तो ऑफकोर्स आपके अंदर इतनी थिंकिंग आ नहीं सकती बट अगर आप 18 प्लस हो तो ऑफकोर्स यार 18 18 प्लस के वालों को तो कोई ना कोई गोल सेट करके रखना ही चाहिए क्योंकि 18 प्लस के बाद लोग मौज मस्ती करने की सोचते हैं ऐसे ऐसी बातें मौज मस्ती नहीं करनी चाहिए पर उसके साथ हमारा कुछ कुछ गोल होना भी चाहिए तो मैं आपको ऐसे पांच गोल बताऊंगा जो अगर आप सेट कर लें लाइफ में तो ऑफकोर्स आप काफ़ी आगे तक जा सकते हो तो फ्रेंड बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो जो हमारा मेन टॉपिक है तो फ्रेंड सबसे पहला जो गोल है जो अपने लाइफ में सेट कर लेना चाहिए मतलब ध्यान से अच्छे से सेट कर लेना चाहिए वो है find what you love doing मतलब कि आपको कुछ ऐसी चीज़ देखनी है अपने अंदर कि जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद पसंद हो करने के लिए इसमें आपका इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा हो तो आप उसी को अपना एक पैशन बना सकते हो तो जैसे कुछ लोगों को क्रिकेट खेलना पसंद होता है फुटबॉल खेलना पसंद होता है हॉकी खेलना आपको कोई गेम का शौक है आप हैकिंग का शौक रखते हो कंप्यूटर साइंस का शौक शौक रखते हो टेक्नोलॉजी की दुनिया में आप आगे बढ़ना चाहते हो वेब डेवलपिंग करना चाहते हो मतलब आप जिस चीज़ का भी शौक रखते हो ना उसको एज अ पैशन फॉलो करो अपना एज अ पैशन फॉलो करोगे तो आपको बहुत लाइफ में बहुत बड़ा परिणाम मिलने वाला है तो अगर आप ये गोल सेट कर लो ना तो शायद से आप कल कहाँ से आज कहाँ आज कहाँ हो और कल कहाँ हो आप तो ऐसा करने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है फ्रेंड्स मुझे पहले तो S C O YouTube YouTube videos मुझे इन सब चीज़ों का मतलब पता भी नहीं होता था बट आज मैंने ना सेट कर लिया मैंने अपना गोल कि मैं यूट्यूब और और जो सेकंड मेरा गोल है उसे भी सेट कर रखा है मैंने वो चीज़ मैं रिवील नहीं करना चाहूँगा वो मैं कभी और अच्छे टाइम पर रिवील करूँगा तो मेरा फर्स्ट मैंने बता दिया है और सेकेंड मैं ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहूँगा तो फ्रेंड इसी तरह आप भी अपना गोल सेट करिए और उसे फॉलो करिए गोल सेट करना बड़ी बात नहीं उसे फॉलो करना बहुत ज़्यादा मायने रखता है तो फ्रेंड्स ये था हमारा फर्स्ट गोल एंड फ्रेंड जो हमारा सेकेंड गोल है वो भी काफ़ी बेटर और काफ़ी अच्छा होने वाला है उसका मतलब है कि मतलब क्या मतलब छोड़ो मैं आपको गोल के बारे में बताता हूँ सीधा सेकेंड हमारा गोल है taking care of yourself मतलब आप इस लाइन से समझ गए होगे कि क्या कहने वाला हूँ मैं मतलब कि यार आप अपना भी ध्यान उतना ही दो जितना आप दूसरों का ध्यान रखते हो दूसरों का ध्यान कुछ लोग होते हैं कि अपना भी ध्यान रखते हैं दूसरों का ध्यान रखते हैं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी नहीं करते हैं और कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं करते हैं वो तो अगर आप अपना भी ध्यान दो अपनी हेल्थ के बारे में अपनी प्रॉब्लम्स को नज़रअंदाज ना करो उसे शेयर करो अगर आपको लगता है कि शेयर करने लायक है तो शेयर करो अदरवाइज उसे अपने मन में रख के उसे मतलब कोई प्रॉब्लम अपने मन में रखो ना उसे अपने तरीके से सॉल्व करो फिर दूसरे से मदद ले सकते हो अपने किसी यार दोस्त से अपने फ्रेंड से अपने मॉम डैड से मतलब किसी से भी मदद ले सकते हो इस गोल को कम्प्लीट करने के लिए बट आपको ये गोल सेट कर लेना चाहिए क्योंकि अगर आपकी अपनी टेकिंग केयर ऑफ सेल्फ रहेगी तो ऑफकोर्स यार आप लाइफ में काफ़ी आगे जाओगे बिकॉज क्योंकि आपको पता ही अगर आप ही आप ही अच्छे ना हो तो अपने गोल को फॉलो कैसे करेंगे आप खुद जानते हो तो आप अपने इस लाइफ में इस गोल को भी सेट करके रखो तो फ्रेंड्स हमारा थर्ड गोल है इस गोल को तो बहुत ज़्यादा लोगों को मतलब जिन्हें फर्स्ट और सेकेंड नहीं सेट करना ना पर वो ये एक गोल भी सेट कर लेना तो भी बहुत ज़्यादा है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी उन लोगों के लिए जो ये गोल सेट कर ले तो हमारा जो थर्ड गोल है कंट्रीब्यूट बियॉन्ड योर सेल्फ मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कंट्रीब्यूट बियॉन्ड योर सेल्फ मतलब कि आप ना यार अपने ही अपनी भी हेल्प करते हो अपना हर चीज़ का सोल्यूशन निकाल लेते हो तो ये आपके लिए काफ़ी नहीं है आप देखिए कोई अगर आपके सामने दिखता है आपको कोई परेशानी में किसी मुसीबत में है अगर वो एमरजेंसी में किसी तो आप उसकी यार जितना हो सके अगर हेल्प कर सकते हो तो करो अदरवाइज अगर हेल्प नहीं कर सकते तो प्लीज़ किसी अपने किसी फ्रेंड्स की फिर किसी मोम डैड्स की मदद लेकर उसकी हेल्प मतलब फिजिकली या मेंटली किसी तरह उसकी हेल्प कर दो पहले उसकी प्रॉब्लम्स को समझो आप जाते ही आपको उसकी हेल्प नहीं कर देनी चाहिए आपको पहले उसकी प्रॉब्लम को समझना है तो उसकी आपको हेल्प करनी है तो इससे आपका पता क्या होगा कि आपने अपने किसी फ्रेंड्स की हेल्प की अदरवाइज़ सोचो कि आप अगर लाइफ में आपको आप कभी प्रॉब्लम पड़ी तो आप उससे कहते हो हेल्प के लिए तो अफकोर्स यार आपको वो वो बंदा जरूर हेल्प करेगा बेशक कोई हेल्प ना करे आपको बेशक आपकी कोई हेल्प ना करे बट वो अफकोर्स मदद कर देगा क्योंकि आपने भी उसकी एमरजेंसी में आप आपने अपना साथ दिया है तो अफकोर्स वो भी हेल्प करेगा करेगा तो फ्रेंड्स ये था हमारा थर्ड गोल तो हम आते हैं अपने फोर्थ गोल पे फोर्थ गोल भी ज़्यादा खास नहीं है बट खास मेरा मेरा ये कहने का मतलब मतलब ज़्यादा खास नहीं पर फिर भी इसे सेट कर लेना चाहिए कि ये भी थोड़े बहुत enjoying your life fulfil of course यार लाइफ इंजॉय करने की बात आती है ना तो मेरे मुंह पे ना ये स्माइल काफ़ी ज्यादा जाग जाती है यार इस मतलब लाइफ इंजॉय करना मतलब बहुत बड़ी चीज़ है लाइफ इंजॉय तो सबको कर लेनी चाहिए अगर आप छोटे हो बड़े हो मतलब किसी भी एज के हो तो आपको लाइफ लाइफ में ये गोल सेट करने के साथ आपको इन्जॉयमेंट भी पूरी अच्छी तरह से मतलब अच्छी तरह से मतलब सब कुछ नज़रों से हटा के लाइफ लाइफ को इन्जॉय करना चाहिए मतलब ये ये नहीं कि आप इन्जॉय करते वक्त अपनी लाइफ को इन्जॉय करते वक्त इतना इन्जॉय करने लग जाएं कि अपने सारे गोल्स को भूल जाएं तो आपको इन्जॉयमेंट भी उतनी ही करनी चाहिए जितनी आपको अच्छी लगे जित, जितना आज जितनी मतलब उतनी इन्जॉयमेंट जितनी जितने में आपका स्ट्रेस लेवल कम डा, डाउन हो जाए तो स्ट्रेस लेवल क्योंकि ज़्यादा होता है हाई हो जाता है तो आपको पता ही क्या हो क्या हो सकता है तो स्ट्रेस लेवल डाउन करने के लिए आप लाइफ को इन्जॉय अच्छे से करें आप हर काम को इस तरीके से देखें ना समझ लीजिए कि आप कोई ऑफिस में वर्क कर रहे हो आपके बॉस ने आपको कुछ खरी खोटी किसी चीज़ के बारे में सुना दी तो उसको मतलब खरी खोटी सुनने के रूप में ना लीजिए आप ना उसको एक एज ए ना एक फ़नी कॉमेडी की तरह ले लीजिए तो आपको सोचिए कि वो एक जोक था बस जो मेरी लाइफ से चला गया अगर आप ऐसा करके अगर अपनी लाइफ को स्पेंड करेंगे ना तो ऑफकोर्स यार आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी गुजरने वाली है ऑफकोर्स मैं भी यही करता हूँ मुझे कहीं डांट पड़ती कभी तो मैं दोबारा पलट की जवाब देने से पहले मैं उसको अपनी तरफ से समझ सोच समझ के मैं उसे देखकर अच्छी तरह से सोच समझ कर मैं उसे मतलब उस लाइफ को अपने उस गोल को ना सेट कर लेता हूँ कि हाँ इस बंदे ने मुझे ये कहा तो मैं उसको ये करके दिखाऊंगा दिखाऊंगा तो आपको ये सोच के रखना है हमेशा तो आप समझ गए होंगे कि मैं मेरे में कहने का मतलब क्या है सो so फ्रेंड्स जो हमारा फिफ्थ गोल है वो है लिविंग योर कम्फर्ट जोन मतलब कि आपको हमेशा कोई ऐसा ठिकाना अपना कोई ऐसी जगह नहीं बनानी है जहाँ पे आपको कंफर्ट महसूस होता हो आप अपने आप को आप अपने स्ट्रक्चर को ऐसा बना लो ना कि आप हर जगह अपने आप को कंफर्ट महसूस करो मतलब हर जगह कंफर्ट मतलब काफ़ी कंफर्टेबल फील करो अपने हर जगह पर अपने आप को ना ऐसा लगे कि आपको हाँ ये जगह आम हाँ, इस जगह पे हूँ तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम्म, ये जगह यार मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है तो आपको ये सोचना चाहिए कि हाँ ये जगह मेरे लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है तो ऐसा करके अगर आप हर जगह पर रहेंगे ना तो अफकोर्स यार आप काफ़ी अच्छे जानने वाले हो तो क्योंकि ऐसे में आपको हर जगह कंफर्ट अगर महसूस होगा तो आप कहीं भी अच्छी तरह से रह सकते हो क्योंकि बाई चांस कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने घर में कंफर्ट ज़्यादा महसूस करते हैं बट अगर कहीं बाहर जाते हैं तो हम हमारा कंफर्ट लेवल काफ़ी लो हो जाता है तो इस करके हम अगर उससे अच्छा कि आप पहले से अपने आप को ऐसे स्ट्रक्चर में ढाल कर रखो ना कि हम हर जगह अपने आप को कंफर्ट महसूस करें तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हर रेड बटन इसको दबा के सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी हर और भी अच्छी अच्छा और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहे तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गुड बाय जय हिंद